जय दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज तेरह एक दो हज़ार तेईस जो कि एस एस जी डी का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों तो दोस्तों आज फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है तो फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बताऊँगा तो चलते हैं वीडियो की ओर कि फर्स्ट शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया है ठीक है दोस्तों चलते हैं वीडियो फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया था दोस्तों तो फर्स्ट शिफ्ट में कुछ पूछा गया था माइक्रो तो फिनांस भारत में कंडक्ट कौन करता है ठीक है तो माइक्रो फिनांस भारत में कंडक्ट भारतीय रिजर्व बैंक करता है इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना वर्ष पैंतीस में हुआ था ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह का क्वेश्चन आया है तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन आया था दोस्तों आकाश का परावैचित शब्द पूछा गया था ठीक है दोस्तों आकाश का परावैचित शब्द हो जाएगा अंबर और गगन ठीक है दो का परावैचित शब्द होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों प्रज्वलित का प्रवाचित शब्द पूछा गया था ठीक है प्रज्वलित का प्रवाचित शब्द क्या होगा तो प्रज्वलित का प्रवाचित शब्द दीप्तिमान और उदयमान होगा ठीक है उसको आपको याद कर लेना और देख लेना ठीक है आगे क्वेश्चन नहीं आया था दोस्तों अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है दोस्तों वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था ठीक है वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ था ठीक है जो कि स्टेडियम है इसके बारे में आपका बोल रहा है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंगम इंग्लैंड में हुआ था ठीक है राष्ट्रमंडल का खेल का आयोजन बर्मिंगम इंग्लैंड में हुआ था शुरुआत कहाँ हुआ था हेमिल्टन में जो कि कनाडा में है ठीक है इसका शुरुआत हैमिल्टन कनाडा में हुआ था ठीक है आगे क्या बोल रहा है दोस्तों वर्ष दो में यदि भारत का स्थान पूछेगा दोस्तों तो वर्ष बाईस में भारत का कुल स्थान जो कि चौथा रहा था ठीक है इसको आपको याद कर लेना और देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों बस्तर का युद्ध कब हुआ था ठीक है बस्तर का युद्ध कब हुआ था ये 1910 ईस्वी में हुआ था ठीक है इसको आपको याद कर लेना देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का गठन पूछा गया था जो कि कब हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का गठन तो वर्ष पचास में सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था ठीक है आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आया है तो इंद्र का प्रवाचित शब्द पूछा गया था दोस्तों का परवाची शब्द क्या होगा इंद्र का परवाची शब्द मेघराज हो जाएगा सुरेंद्र होगा सुरेश होगा और देवेंद्र होगा ठीक है आगे देखते हैं क्या बोला है दोस्तों क्वेश्चन बोला वर्ष दो की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा ठीक है तो वर्ष दो में जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो कि राजस्थान है और कल के क्वेश्चन में आया था दोस्तों सबसे कम साक्षरता वाला जो कि बिहार है ठीक है इसको आपको याद कर लेना और देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन यह था दोस्तों कि ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है ठीक है ट्यूबली फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में होता है तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है ठीक है इसको आपको याद कर लेना और देख लेना नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जैसी करनी वैसी भरनी ठीक है जैसी करनी वैसी भरनी इसका उत्तर क्या हो जाएगा जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा ठीक है आगे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा गया था दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था बृहद बृहद था और संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ठीक है इसको आपको याद कर लेना देख लेना और क्या था क्या है दोस्तों महान अशोक का नाम अन्य नाम देव नाम प्रियदर्शी था ठीक है आगे देखते हैं दोस्तों किस तरह का उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल पूछा गया था दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल अभी कौन है तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान में राज्यपाल है दोस्तों अभी आनंदीबेन पटेल है ठीक है इसको आपको याद कर लेना और देख लेना और मुख्यमंत्री के बारे में पूछेगा दोस्तों तभी मुख्यमंत्री जानते ही होंगे आदित्यनाथ ये रहा दोस्तों जो कि तेरह जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो देखने को मिला है आपके सामने वीडियो के माध्यम पहुँचाए हूँ कि किस तरह का question first and first shift में पूछा गया था जीके एंड हिंदी का तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें जय हिंद जय भारत